І так, продовжуємо заміряти. Цей у нас е, не прозвонюється. Я от клав, в нього напругу і в цій батарейці вона прозвонюється. Один контакт. Тут у мене алюміній, анод і катод алюмінієвий. Підкладаю монету, щоб е, була задіяна вся площа електроду. І так у нас показує 1,7 вольт. Тепер тепер поміряю цей 1,5 вольт. Тепер поміряємо силу тока. Ставлю мікроампери, міліампери. 200 мА шкала. Так що вам показує. З 3 до 2 падає, як бачите, динаміка а, ну, не швидко падає. І тут рабу, та речовина, яка працює, мінерали, вони їх дуже мало. Пів чайної ложки. Тепер тут, де напруга вище, поміряємо ток. Як бачите, тут ток трошки менше. І навіть там, де не прозвонювалось, все одно ток менше. Тепер поміряємо в цих батарейки, яким вже 3 місяці. Я помірюю напругу. Це нам не потрібно. Так, один електрод, це корпус батарейки і графіт. 1,5 вольт. Я поставлю на 200, щоб точніше було. Тепер іншу. Також 1,5 вольт, трошки вища напруга. Як Бачите? абсолютно сухий елемент, тому вже 3 місяці. Тепер силу тока в міліамперах. Почало з 31 міліампера і падає. Ось. Як бачите, ті е, елементи пласкі все ж таки краще працюють, бо у них там речовини в десятки разів менше. Ну, Бачите, зупиняється на 2 мА. Тримає. Два мА тримає. Ну, поступово падає. Так, тепер цей перевірю. І так. Сила тока 28. Також поступово падає. Як бачите, воно розряджається доволі довго. Бачите, розрядка, тобто він може зупинитись. Іноді буває, що зупиняється і поступово повертається назад. Ну, Як бачите, зупинилась розрядка на 3,6. В наступному відео я покажу е, э, свої досвідки, тобто я хочу, е, використовуючи цей принцип, збудувати більш потужну батарейку, тому що